ah, hej. Ja. På riktigt? Okej, okay. okay, ja men du får berätta sen. Okej, okay, om du klarar det inom en minut så ger jag dig en rosig. En minut. Enkelt. Okej, klart. Men va? Alltså det är ju fett bra ju. Tack. Här, låt mig testa. Here's your time. Alltså, vad fan gör man? Det är ju skitsvårt. Ey, va? Är det Louie? Kom.